lam yalid wa lam yulad. Allah SWT itu tidak melahirkan. Allah SWT juga tidak dilahirkan ataupun tidak diberanakkan. Ha, macam gitu. Jadi Allah SWT gunakan kalimat lam. Eh. So apa perbezaan kalau daripada sudut bahasa dulu kita lihat. Lam dan juga la. Ha, dua-dua mungkin membawa maksud kita faham tidak. Bila kita gunakan kalimat lam ni dia akan masuk ke perkataan seterusnya perkataan yang berbentuk uh, fi'il mudhari ataupun berbentuk present tense lam yalid yalid itu the word yalid the word yulad ini adalah ah, dua perkataan yang berbentuk present tense so bila kita sebut lam yalid Allah tidak beranak kan dia bukan maksudnya tidak beranak tapi dalam kaedah bahasa Arab bila lam dimasukkan dengan present tense ini dia membawa erti tidak pernah Ha, jadi di sini maknanya bukan Allah tidak beranak dan Allah tidak diberanakkan. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Bukan begitu tapi Allah tidak pernah melahirkan dan Allah tidak pernah dilahirkan. Ha, sebab kalau kita tak menggunakan kalimat lam ini, kita menggunakan la saja dia akan cuma nafikan sekarang. Dia akan nafikan satu waktu yang terhad. Contohnya engkau uh, apa ni kau makan? Ha, tidak. Bisa kita kata tak, tak tu maknanya kita bukan menafikan sepanjang zaman ya. Kita menafik hmm. sekarang hmm. je. Kita tak makan sekarang. Ha, mungkin besok kita makan, mungkin semalam kita makan dan seumpamanya.